بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزيز قدر دولار hurmatli akalar ukalar opa singillar otaxonlar onaxonlar o'zbek zabon musulmon qardoshlar bugun siz azizlar bilan navbatdagi suhbatimizni boshlash arafasidamiz faqat bir ma'zurimiz bor bizni telegram kanalimiz orqali ham hozir jonli muloqotimizni eshittirishni boshlab yubordik savol javoblarga ham qisqa o'tish ehtimolimiz bor bizni ma'zur e, keltiradigan narsamiz sharjimiz batareykamiz kamayib qolibdi zaryad qiladigan narsamiz yo'q boshqa o'rtog'imni mashinasida qolib ketib qolibdida shuning uchun inshaalloh mavzularni qisqa lo'nda va dolzarb mavzular atrofida jonlantiramiz inshaalloh qo'ldan kelganicha savol javoblarga ham imkon beramiz hozir sizlarga e, e, bir hodisa to'g'risida tarix o'laroq e, bugungi suhbatimizga dars ma'nosida bo'lish maqsadida e, bir suhbatni aytmoqchiman bu hadrati imom hasan va imom husayn radhiyallohu anhumolarning boshlariga kelgan hodisalar <coughs> ana shu hodisalar to'g'risida qisqaroq bir siyrat e, mavzusini aytib bermoqchimiz siyratdan fiqh ma'nosida tarix biz uchun e, qur'oni karimda ham e, ya'ni e'tiborli mavzu o'laroq bizga taqdim qilingan E, fan hisoblanadi tarix islom ummatining jonli hayoti uchun har doim ibrat oynasi bo'lib kelgan bu oynaga tikilib biz e, o'zimizdagi kamchiliklarni isloh qilishlikka kelajak uchun yaxshi narsalarni taqdim qilishligimizga xizmat qilish kerak shuning uchun alloh taolo tarixni zikr qildi tarix biz uchun muhim imom e, muslim rivoyat qilgan abu hurayra roziyallohu taolo anhudan qilingan rivoyatda payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilarki inni tarikun hmm, amroyni dedilar ya'ni sizlarga ikkita ishni qoldiryapman tark qiluvchiman dedilar ikkita ishni qoldiryapman e, birinchisi kitabulloh dedilar birinchisi Allohning kitobi Allohning kitobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qoldirgan meroslar ichida bosh toji hisoblanadi payg'ambar alayhissalotu vassalom Allohning kitobi deb qur'oni karimni aytarkanlar qur'oni karimning tafsiri hisoblangan uni bayon qilib berishi lozim bo'lgan sunnatni ham o'z ichiga oladi chunki alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda o'ndan ortiq joyda atiulloha va atiur rasul degan allohga itoat qiling va allohning rasuliga itoat qiling degan itoat kalimasi allohni buyrug'iga bo'lishi kerak alloh taolo o'zining buyrug'iga itoatni vojib qilar ekan o'sha buyruqning e, bir e, vajhi bir ko'rinishi rasulullohning sunnatlari hisoblanadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam man kitobullohni qoldiryapman sizlarga deganlarida sunnatlari zotan bor kitobni tafsiri e, kitobni bizga bayon qilib beradigan mavzusi sunnat hisoblanadi bunga ishora bir qancha boshqa oyatlar bor payg'ambar alayhissalotu vassalomga alloh taolo qur'onda ilayhim degan biz nozil qilgan narsani odamlarga insonlarga bayon qilib berishingiz uchun sizga qur'onni nozil qildik degan rasulullohning bayon qilishlari zotan sunnat hisoblanadi o'sha sunnat zotan vahiy hisoblanadi faqat g'oyri matlu deyiladi usul qoidada buni tilovatidan e, savob umid qilinadigan emas mo'jiza ekanligi da'vo qilingan emas rasulullohning sunnatlari to'g'risida bir qancha ilmiy bahslar bor ana shu hadisning davomida va bir rivoyatda itroti deganlar imom muslimning rivoyatida va ahli bayti deganlar ahli baytimni sizlarga qoldiryapman tark qilyapman deganlar rasululloh ahli baytni sizlarga qoldiryapman deganlaridan keyin kitobdan keyin ahli baytni aytyaptilar kitobni zikr qilganlarida fihi hudan deganlar unda hidoyat bor unda nur bor unda falon bor unda e, mahkam ushlasanglar najot topasizlar e, addu bin navajis og'iz tishlaringiz bilan mahkam tishlab olinglar kabi kitobga aloqador nima qilishimiz kerakligini aytganlar undan keyin ahli bayti dedilar ahli baytimni qoldiryapman dedilar va ahli bayt haqida biz qanday pozitsiyada munosabatda bo'lishligimizni ogohlantiraroq uzakkirukumulloha fi ahli bayti uzakkirukumulloha fi ahli bayti uzakkirukumulloha fi ahli bayti dedilar uch marta takrorladilar nima dedilar ahli bayt ahli baytim borasida sizlarda sizlarga Allohni eslataman dedilar ho'y Alloh bor dedilar ho'y Alloh hisob kitob qiladi ahli baytim to'g'risida sizlarga Allohni eslataman dedilar bu nimani bildiradi bu hadis payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ahli baytlari oilalari u zotdan o'g'il farzand qolgani yo'q payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning zurriyotlari u zotdan keyin hadrati ali roziyallohu anhuning sulplaridan tarqadi u zotning eng e, suyukli farzandlaridan bo'lmish fotimatu zahro roziyallohu anho alayhissalomdan farzandlar qoldi imom hasan qoldi imom husayn qoldi imom hasan va imom husaynlarning bir qancha farzandlari bo'ldi va shulardan to bugunga qadar ahli baytni payg'ambar alayhissalotu vassalomning e, nasablarini davom ettirib keladiganlar keldi kelyapti bundan keyingacha qiyomatgacha davom etadi eng oxirgi imom mahdiy o'laroq ummatning hidoyatiga sabab bo'luvchi qo'mondon mana shu rasulullohning avlodlaridan chiqadi ahli baytga nisbatan payg'ambar alayhissalotu vassalom bizni ogohlantirdilar endi orada birodarlar shialik masalasi bor shialar ahli bayt haqida ahli bayt e, tarafdorimiz degan masalalarda ko'p ixtiloflarni ko'tarib u yoq bu yoqda yurishadi hozir bizda o'zbekistonda boshlanib qoldi nimagadir <clears throat> bitta yarimtasi bahsga chaqirdi bahsni oqibatini ko'rdinglar qurbon degan bitta e, mutaassib odam imom muslimning bu hadislarini noto'g'ri talqin qilib ahli baytni mahkam ushlashlik ma'nosini chiqarishga harakat qildi yolg'onni fosh qildik xiyonatini fosh qilib qo'ydik uni tomog'idan ushlab qoldik oxir oqibatda mavzuga javob berolmadi javob berolmagan odam bilan gaplashishni qizig'i qolgani yo'q mutaassiblik mana shu masalada e, bu ummatning ichida paydo bo'ldi endi nima uchun imom hasan imom husayn roziyallohu taolo anholarning anhular anhmolarning tarixini qisqaroq aytyapman chunki juda ko'p masalalarda birodarlar e, mansab e, e ishtiyoqida dunyo boyliklari e, orzusida xiyonatlar qilingan islom tarixida eng katta xiyonatlardan biri ahli baytga qilingan payg'ambar alayhissalotu vassalomning jannatning rayhonlari degan ikkita farzandlari ya'ni e, nabiralariga qilingan buni sabablari to'g'risida biroz to'xtalaman va shunga o'xshagan e, hodisalar bugunga qadar ham davom etib kelayotganligini va bu hodisalar qiyomatga qadar to'xtamasligini ko'rsatish uchun ibrat olishimiz uchun bilasizlar tarixda biz buni ko'p zikr qildik hadrati abu bakr siddiq roziyallohu anhuga e, siyrat kitoblarida ko'rinmasada ba'zi ulamolarning e, e, ya'ni ta'kidlashicha zaharlandi u kishi ham chunki to'satdan kasal bo'ldilar va to'satdan dunyodan o'tdilar hazrati umar roziyallohu taolo anhuga suiqasd uyushtirildi suiqasd bir e, ajam e, forslardan kelgan qul abu lula degan badbaxt orqalaridan kelib pichoqladi undan keyin hazrati usmon roziyallohu anhuning boshlariga ko'p tashvishli hodisalar keldi u kishini xilofatni bo'shatib qo'y deb miting uyushtirishdi uylarini qamal qilishdi uyga qamab qo'yishdi oxir oqibatda uylariga bostirib kirishib shahid qilishdi undan keyin hazrati ali roziyallohu taolo anhuning ishlari boshlandi u kishi madinadan bay'at oldilar Makkadan bay'at oldilar, e, Kufadan, Iroqdan, Yamandan bay'at olishlik uchun harakat qildilar. Oysha onamiz bilan o'rtalarida Jabal hodisasi bo'lib o'tdi va Oysha onamiz umrlarining oxiriga qadar bu ishdan pushaymon qilib o'tdilar. Tug'ilmasam bo'lardi, Aliga qarshi chiqmas edim tug'ilmaganimda deb o'tdilar. Bu ishning siyosiy ma'noda xato ekanligini zimmalariga oldilar. Hazrati Ali karramallohu vajhahuni ham suyqas bilan qatl qilishdi. Hazrati Aliga musulmonman degan odamlar, biz siz tarafmiz degan, sizni tomoningizdamiz degan odamlar suyqas urishtirishdi. Nimaga? Mansab ma'nosida. Pul boylik ma'nosida. Hazrati Usmon radhiyallohu anhu ham, ya'ni e, mansabga qo'ymaganlari uchun odamlar suyqas uyushtirishdi u kishiga. Xuddi shu hodisa Hazrati Aliga ham bo'ldi. Hazrat Ali radhiyallohu anhuni Muaviya radhiyallohu anhu bilan tuzgan sulhlari, tahkim hodisalari havorijlarga yoqmadi. Ularni ichidan e, turli fitnalar, fitnakashlar paydo bo'ldi va chiqib ga Aliga suyuqqasd uyushtirishdi. Masjidda turgan zotni bomdod namozi uchun kelayotgan zotni qilich bilan chopishdi. abdurahmon ibn Muljam Payg'ambar alayhissalotu vassalom yer yuzida ikkita badbah odam bor. Bittasi qotilun noqa yoki aqirun noqa deganlar. Solih alayhissalomning tuyasini so'ygan odam eng badbah odam bittasi. Ikkinchisi ya Ali qotiluk deganlar, seni qatl qiladigan odam. Hazrat Aliga suiqasd uyushtirilishligini Hazrat Ali bilardilar. U kishiga ham suiqasd uyushtirildi. keyin nima bo'ldi keyin muoviya roziyallohu anhudan hali bay'at olinmagan edi hazrati aliga bay'at berilishi kerak edi uch oylik muddat yetmasdan suiqasd bo'ldi hazrati ali dunyodan o'tganlaridan keyin havorijlar hazrati alining muborak jasadlarini talab qilib qolishdi shuning uchun berkitib ko'milgan shuning uchun Hazrat ali radhiyallohu anhu ning qabrlari qayerda ekanligini hech kim bilmaydi nimaga Xavorijlardan berkitilgan siyosiy tarixning vaziyatini qarang alidek zotni qayerga ko'mishni bilmay qolishdi u kishi o'tgandan keyin merosxo'r kim imom hasan alayhi salam. bismillah imom hasan roziyallohu anhuga bay'at berishdi olti oycha bay'atni olib yurdilar lekin qarasalar jang bo'ladigan hatrati imom hasanning atrofida 100 e, yuz mingga yaqin odam to'plangan muoviya roziyallohu anhuga qarshi endi yana urush ehtimoli bor shunda Hazrat hasan roziyallohu anhu bordilarda man dedilar xilofatdan kechdim dedilar muoviyaga bay'at beraman dedilar butun ummat birlashdi shunda e'tibor bering payg'ambar alayhissalotu vassalom masjidda turganlarida hali tiriklik paytlarida imom hasan roziyallohu anhuning yelkalariga urib bu nabiram kelajakda ummatni birlashtirish uchun fidokorlik fidokorlikni amalga oshiradi deb yelkalariga urgandilar bu bashorat hadrati muoviya roziyallohu anhuga bergan bay'atlarida amalga oshdi butun ummatni qon to'kilishligini oldini olib qoldilar. Xilofatdan kechdilar. Amaldan kechdilar. Ummatning birligi uchun. Butun ummat Hazrati e, Imom Hasan radhiyallohu anhu ga e, tashakkur aytdi shu hodisadan keyin. Mana shu hodisalar qiyomatga qadar Hazrati Hasan Imom Hasan radhiyallohu anhu ning e, sulh masalasida zarbul masal bo'lishlariga sabab bo'ldi kim sulhga aralashsa imom hasan roziyallohu anhuning e, qilgan e, fidokorliklaridan nasibador bo'ladi bismillah ba'zi rivoyatlarga rivoyatlarga ko'ra keyinchalik ham imom hasan roziyallohu anhuga zahar berishgan zahardan shahid bo'lganlar serfarzand inson edilar ko'p uylangan edilar payg'ambar alayhissalotu vassalomning avlodlari davom etishligi uchun e, ko'p farzand ko'rgan insonlardan hisoblanadilar keyin imom husayn <clears throat> alayhissalomning navbatlari keldi muoviya roziyallohu anhuga bay'at berilgandan paytida imom hasan bilan imom husayn roziyallohu anhu mashvarat asosida bay'at berishgan edi muoviya roziyallohu anhuga gap bo'lishi mumkin emas islom ummati ahli sunna val jamoa muoviya roziyallohu anhuni imtihon deb biladi kim muoviya roziyallohu anhuni yomonlasa ahli bid'at bo'ladi u kishini fazlini u kishini omonatdorligini e, e'tirof qilsa ahli sunna bo'ladi bir inson qarang e, tarozini toshi hisoblanadi payg'ambar alayhissalotu vassalom ummatimdan dengizlarda jihod qiladiganlari chiqadi ahli jannat deganlar shu zotlardan bittasi muoviya roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalotu vassalom ishonib qur'onning vahiy nozil bo'lishligida kotibligiga muoviyani tayinlaganlar muoviya roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalotu vassalom agar man birortanglarni qarg'asam u qarg'ishim sizlarga duo bo'ladi deganlar sahobalarga muoviya anhu anhuni iloyo qorning to'ymagur deganlar bu rasulullohning duolari hisoblanadi muoviya ga. Muaviya muoviya anhu ni fazillarini tortishilmaydi hasan radhiyallohu anhu dan alayhi alayhi rahmadan kelib so'rashdi muoviya afzalmi umar ibn abdulaziz afzalmi deydi. umar ibn abdulaziz tobiinlardan sahobalardan emas hasan basriy aytdilarki hasan basriy aytdilarki muoviyaning otini burniga kirayotgan changga ham to'g'ri kelmaydi umar ibn abdulaziz dedilar nimaga chunki u rasulullohni ko'rgan sahoba fazil edi muoviya roziyallohu anhu vafot etdilar vafot etganlaridan keyin u kishi dinga xiyonat qilgan odam emas edilar maslahat mashvaratni o'rtaga qo'ymoqchi edilar qo'yolmadilar natijada nima bo'ldi o'zlaridan keyin yazid xilofatga keldi yazid ibn muoviya yazidni fazilatli inson emasligini ummat yaxshi biladi yazid muoviyaning o'g'li lekin fazilatli odam emas edi ba'zi rivoyatlarga ko'ra aroq ichardi maishatparast edi dunyoga berilgan edi u o'zini o'zini muoviya roziyallohu anhudan keyin butun ummatga amir qilib xilo xalifa deb e, e'lon qilar ekan nomzod bo'lishi mumkin bo'lgan odamlardan qutulishni harakatini boshladi ularni ichida abdulloh ibn zubayr borlar ikkinchisi husayn ibn ali ibn abi tolib alayhissalom borlar bularga shu ikkita odam menga bayat bersin dedi yazid shunda husayn roziyallohu anhu aytdilarki qanaqa qilib biz hech kim yo'q joyga borib e, faqat uch to'rt kishini oldida yazidga bayat beramiz biz boraylik xalq e, ro'parasida turaylik maslahat qilaylik agar loyiq bo'lsa bayat beramiz dedilar mana shu hodisalar bo'lib turganda iroqdan hazrati husayn roziyallohu anhuga sahih rivoyatlarga sahih orqasini surishtirib borsa topib topsa bo'ladigan ma'lumotlarga ko'ra ellikka yaqin xat keldi lekin shialarning o'zini kitoblarida nahjul balog'a degan kitobi bor bularni o'sha nahjul balog'ada o'n ikki ming xat yuborilganini aytadi o'zlari husayn roziyallohu anhuga iroqdan o'n sakkiz ming odam bay'at beramiz sizga deb xat yozgan 12 ming xat kelganligini aytadi nahjul balog'ada bizni ahli sunnaning kitoblarida 50-60 ga yaqin xatni aniq rivoyati bor yozilganligi keling sizga bayat beramiz muhammad nafsi zakiya degan o'g'illari bor edi u muhammadni jo'natdilar iroqqa husayn roziyallohu anhu muhammad borgan paytida unga sakkiz ming odam bayat berdi va aytishdiki keling bizga sizga bay'at beramiz siz bizni boshimizga keling yaziddan tortgan e, e, zulmlarimiz yetadi bizga javr sitamlarimiz yetadi degan xatni yozishdi imom husayn roziyallohu anhu tayyorgarlik ko'rishni boshladilar iroqqa yo'lga chiqmoqchi edilar iroqqa yo'lga chiqayotganlarida abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu keldilarda ey husayn dedilar yo'lga chiqmang dedilar bu iroqliklar dedilar dadangizga xiyonat qilishdi sizni dadangizni yonida turib berishgani yo'q sizni tarafingizdamiz sizni biz himoya qilamiz deb o'zlari pichoqlashdi bularga ishonch yo'q chiqmang dedilar yo'q chiqaman dedilar abdulloh ibn umar roziyallohu anhu maktub yozdilar imom husaynga ey jannatning rayhoni chiqmang ishonch yo'q iroqliklarga siz borganingiz bilan sizni to'g'ri qabul qilishliklariga ishonch yo'q yo'q ketaman dedilar o'zlari yo'lga chiqib keldilar imom husaynni oldiga yuzma yuz turib aytdilar ho'y jannatning rayhoni chiqmang dedilar chiqmang iroqliklarga ishonch yo'q sizni taraf taraf sizga tarafdor ko'rinadi ishonchi yo'q ular yo'q chiqaman dedilar farazdaq degan shoir bor edi farazdaq mashhur shoirlardan bu aytdi chiqmang dedi hech yo'q farzand bola chaqalaringizni olib bormang dedi siz shu yerda turing dedi ular kelsin o'n sakkiz mingta bayat berdimi kelsin siz makkaga kelsin sizga bayat bersin shu yerdan turib kuchlanib keyin boring yazidni oldiga dedi yo'q dedilar shu o'rinda bir gap bor birodarlar yaxshi eslab qoling shu gapni mana shu chiqmang chiqmang degan o'nga yaqin odam aytgan shabiy aytgan e, boshqa tobiinlardan bir qancha tobiinlar bor edi o'sha paytda ular aytgan edi chiqmang deyishganda imom husayn aytdilarki yo'q man chiqaman boraman dedilar borishim kerak dedilar mana shu o'rinda birodarlar mana shu mavzuga ideologik mavzu qo'shishadi nima deyishadi yaxshi e'tibor bering imom husayn agar man zolimga qarshi bormasam islom ummatini ichida zulmga qarshi chiqadigan odam qolmaydi hech yo'q tamsil o'ralo chiqaman dedilar degan gap tarqatishadi mana shu gap birodarlar sahih gap emas ha judayam olamshumul gap juda ham odamni e, hayajonlantiradigan gap lekin voqealikka zid gap birodarlar bu chunki voqealikni davomini eshitganingizda bu gap imom husaynning voqealiklariga tushmasligini ko'rasiz chunki ahli sunna val jamoa zotan mana shu masalalardan keyin isyon ahli sunnaning ishi emasligini matnlarga kiritishgan isyon bilan to'g'rilik bo'lmasligini aytishgan imom husayn nima uchun bormoqchi bo'ldilar o'zlariga bay'at qilishi kerak bo'lgan sakkiz mingta odamga ishondilar va borib yazid bilan yuzma yuz ko'rishib u bilan masalani hal qilmoqchi edilar ummatning foydasiga va yo'lga chiqdilar ba'zi rivoyatlarda uch ming odam bor edi atroflarida uch ming qarindosh urug'lar bor xotin bola chaqalar bor imom hasanning farzandlari bor abu bakr umar usmon ismli farzandlari bor shialar hadrati umarni yoqtirmaydi abu bakr siddiq roziyallohu anhularni yoqtirishmaydi lekin imom hasanning o'g'illari bor edi abu bakr degan imom husaynning o'g'illari bor edi abu bakr va umar degan shular bilan birga yo'lga chiqdilar bordilar va karbalo degan joyga yetib keldilar karbalo degan joyga o'zi zotan qistirishgan ubaydulloh ibn yazid midi ubaydulloh e, qo'mondonlardan biri edi u shu yazidning buyrug'i bilan keldi kelib bularni e, bir karbalo dashtida burchakka qadadi va imom husayn roziyallohu anhu qarasalar bay'at beraman degan 18 mingta odam yo'q. Yo'q 18 mingta odam yo'q. Bitta ham odam yo'q. Vaziyatni ko'rib aytdilarki, uchta shart bor dedilar. Yo dedilar, meni qo'yib yuboringlar, ketaman qaytib Makkaga dedilar. yoki dedilar meni chegaraga jo'natinglar dedilar rabot chegaralarga islom dinining e'loyi kalimatulloh uchun qilinadigan xizmatga jo'natinglar umrimning oxiriga qadar jihod maydonlarida ketay shahid bo'lsam shahid bo'lay dedilar yoki yazid bilan meni ko'rishtiringlar dedilar yazid bilan yuzma yuz ko'rishayin gaplashayin nima masala bo'lsa hal qilaylik dedilar uchala masalaga ham rozi bo'lishmadi va qirg'in barot boshladi imom husayn roziyallohu anhuni atrofidagi hammani qirishdi bitta qo'ymasdan yosh bolalar bor edi farzandlari bor edi abu bakr bor edi umar bor edi farzandlarini ichida usmon bor edi farzandlar zaynab bor edi farzandlarini ichida qirishdi qilishdan o'tkazishdi hammani yuqoridagi isyon ruhi qolmaydi agar man chiqmasam degan gaplariga mana bu vaziyat to'g'ri kelmaydi karbalodagi holat uchta shart qarasalar xiyonatga uchraganlarini bildilar maslahat bergan e, odamlarni gapi to'g'ri chiqdi orqaga qaytishga yo'l yo'q oxiri jangda shahid bo'ldilar farzandlarini hammasini qirishdi qirqqa yaqin ahli bayt o'sha joyda qatl qilindi qirqqa yaqin karbaloni karb va balo ekanligi ko'rindi karb bu ham bir e, kadar balo zotan balo islom ummatining boshidagi eng katta balolardan bittasi imom husaynni qilich urib o'ldirganlardan ya'ni shahid qilganlardan bittasi keling sizga bay'at beramiz deb xat yozganlardan bittasi edi mana shu o'rinda birodarlar inson faktori o'zgarmasligini aytib qo'ymoqchiman man taassub o'zgarmaydi hech qachon man men sizni botqoqdan olib chiqyapman degan odam birinchi sizni botqoqqa botirayotgan bo'lib chiqadi Ko'p ishonmang birodarlar imom Husayinga xat yozgan odamni o'zi qilich urdi imom Husayinga. ulamolar mana shu ijtihodlarning, mana shu tarixning siyratiga ko'ra imom husaynni kim qatl qildi degan savolni berganda imom husaynni husayniylar qatl qildi deyishgan ya'ni shialarni o'zi buni mana aytmayapman nahjul balog'ada aytyapti shuni o'zi aytyapti shialarni o'zini kitoblarida turibdi o'zlari chaqirishib o'zlari qatl qilishdi bitta odam tirik qolgan ali ibn husayn ibn ali ibn abu tolib roziyallohu anhu bu kishi tirik qoldi bu kishi betob edi kasal edi chodirda kasal holda yotganda qilich ko'tarib kirishib o'ldirmoqchi bo'lishganda bu kasalni nima qilasizlar o'ldirib qo'yinglar deyishgan kasal holda tark qilishgan shu kishi tirik qolgan keyin ubaydulloh ibn ziyod man yuqorida ubaydulloh ibn yazid dedim yo'q ubaydulloh ibn ziyod qo'mondonlardan yazidning qo'mondonlaridan u e, shu e, ali ibn e, ali ibn e, husaynni olib kelinglar 300 dirham pul beraman dedi. Ali ibn Husayn Zaynul Abidin nomi bilan mashhur islom tarixida. Shialarning tarixida imomlardan biri hisoblanadi. Zaynul Abidin Ali ibn Husayn. Bu kishi aytadilar, meni deydilar chodirda o'tirsam bir odam kiradi deydi. O'sha jangni ertasi indini kuni. kiradi ko'zida yosh menga ovqat beradi ho'ng ho'ng yig'laydi chiqib ketadi deydi ichimda o'tdi shu odamlarni ichida bir dona yaxshi odam bo'lsa shu bo'lsa kerak deb o'tiribman deydi keyin e'lon bo'lib qoldiyu boshimga manga uch yuz dirham pul tikishdi kim topib kelsa olib kelsin deb haligi ko'zida yosh bilan yig'lab kirgan odam oldimga kelib yig'lab bo'ynim bilan oyog'imni birlashtirib bog'ladida e, zambilga solib ko'tarib olib borib ubaydulloh ibn ziyodni oyog'im tagiga tashladi meni ko'zimni o'ngida uch yuz dinorni uch yuz dirham pulni olib ketdi deydi yig'lab birodarlar bay bay bay bay deb shunaqa sotishdi ahli baytni payg'ambar alayhissalotu vassalom uzakkirukumulloha fi ahli bayti deganlarida bilgan edilar bu holatni bu holatni bilgan edilar shuning uchun eslatgandilar islom ummatini ko'zinglarni ochinglar ahli bayt haqida ko'zinglarni ochinglar degan edilar keyinchalik bu kishi e, ubaydulloh e, ibn ziyod u kishini ham qatl qilmoqchi bo'ldi shunda ammalari bor edi zaynab degan ammalari bor edi e, imom husaynni opasi e, ali ibn husaynni ammasi hisoblanadi u aytdi ubaydulloh ibn ziyodga shu bolani ham o'ldirasanmi dedi agar buni o'ldiradigan bo'lsang dedi qonga to'yasanlarmi sanlar dedi yet, yet, yetmadimi shuncha qon dedi unda meni ham qo'shib o'ldira qol dedi deganda ubaydulloh ibn ziyod qilichni to'xtatdi qaytarib yubordi ketdi keyin u kishi makkaga kelib makkada davom etganlar keyinchalik birodarlar imom abu hanifa rahimaulloh o'sha o'zining davrida hishom ibn abdul malik davri menimcha yoki e, boshqa bir xilofat davrida aynan e, ali ibn husayn ibn e, ali ibn abi tolibni xilofati uchun shu haqli deb bilganlar u kishi keyin xilofatga yana bir ikki harakat qilganlar hishom ibn abdul malik bor sulaymon ibn abdul malikni ukasi hishom ibn abdul valik bu abdulmalik ibn marvonni o'g'li abdulmalik ibn marvonni to'rtta o'g'li xalifa bo'lgan shulardan bittasi hishom ibn abdulmalik hishom ibn abdulmalikni akasi bor sulaymon ibn abdulmalik sulaymon ibn abdulmalik xalifa bo'lib turgan paytida hishom ibn abdulmalik makkaga boradi amakisi xalifaning amakisi makkada makkani tavof qilib tursa izdihom hajarul Aswadni o'pishga iste'lom qilishlikka imkon yo'q. Shunaqa odam ko'p. Xalifaning akasi aylanyapti. Bir odam juda xusurat, juda ham bahaybat, ajoyib nurli odam. Hajarul Aswadning oldiga kelsa odamlar to'xtab, u kishiga joy ochyapti. U odam borib Hajarul Aswadda istilom qilyapti, aylanyapti. Xalifaning akasi hayron bo'lyapti. Tanib turibdi kimligini. Hayron bo'lib qarab turibdi. yonidagi odam hishom ibn abdul malikka qarab bu odam kim dedi xalifaning akasi hajar al asvadni o'polmayapti bu odamga odamlar yo'l ochib beryapti kim bu desa hishom aytdiki man tanimayman uni dedi o'zi tanirdi falonchi desa o'zini maqomidan ko'ra balandroq odamni e'tirof qilib qo'ygan man tanimayman uni dedi shunda farazdaq ularni oldida edi farazdaq aytdiki ey hishom dedi san uni tanimasliging uning obro'siga ta'sir qilmaydi san uni tanimasang biz uni taniymiz dedi biz uni dedi vahiy xonadonining ko'chati ekanligini taniymiz dedi vahiy nozil bo'lgan xonadonning ko'chati bu odam dedi seni tanimasligingni qizig'i yo'q dedi ali ibn husayn buni nima uchun aytyapman birodarlar biroz mutaassiblik har xil holat bo'lib turibdida islom ummatining boshiga keladigan har turli musibatlarga mutaassiblar sababchi bo'lgan ming bir qancha yillardan beri shuning uchun do'stlar mutaassiblikdan qutulish kerak o'zini taqdim qilaverish e, imkon bo'ldi deganda yon atrof do'st birodarlarga xiyonat qilaverish Hmm, kecha birodarim meni deb turgan odam bugun e o'zi shunaqa edida deb orqasidan pichoq urishga harakat qilaverish bu ummatning ichidagi eng katta musibat mutaassiblik birodarlar eng katta musibat dini diyonatda ilmdan boshqa yo'l yo'q farazdaq o'sha o'sha joyda farazdaq ali ibn husaynga qaratib bu ilm odami ilm zotan rasulullohning merosidir al ulama varafatul ambiya dedi san xalifaning amakisi xalifaning akasi bo'lishing mumkin lekin ilm borasida bu odamning oldiga tusholmaysan dedi bu odam e, ummatning peshvosi dedi san xalifani amakisan akasisan bo'ldi dedi ilm birodarlar boshqa yo'l yo'q ulamolarga otilayotgan toshlar e, bir bir muddat to'xtab qolgan edi yana boshlanibdi u yoq bu yoqlardada hozir e, shukrulloh domlaga har xil tosh otishyapti o'zlarining e'tiborlari soqit bo'lgan odamlar e'tibordan qolib o'zini mahallasida o'zini e, atrofida uchta to'rtta odamni ichida o'zini domla ustoz qilib ko'rsatgan odamlar butun xalq ummat foydalanib turgan ulamolarga tosh otyapti tarixda bo'lgan bu bu taassub bu ummatning ichidagi gazanda bu bu taassub bu taassub menimcha qiyomatgacha tugamaydi imom mahdiy chiqadi taassubni o'ldiradi ungacha bu davom etadi shuning uchun biz safimizni aniqlab belgilab olishimiz kerak ko'p gaplarni yana ham gapirmoqchi edik qisqaroq buni aytib qo'yay dedim shialik to'g'risida ko'p gap so'zlar bo'lyapti aytib qo'yay shialik eng katta xiyonatlardan biri ummatga qilingan xiyonatlardan bular o'zlari shu zotlarni qatl qilishib o'zlari yana biz tarafdormiz deb olishdi o'zlari jinoyatni qilishib yana jinoyatchi qilib bizni ko'rsatib qo'yishdi ahli sunnani jinoyatchi qilib ko'rsatib qo'yishdi yo'q imom husaynni qatl qilganlar o'zlari biz shiyamiz deganlar ho'p telegramimizda bizni batareykamiz tugab qolyapti birodarlar yetti foiz qoldi mavzuga aloqador e, murodulloh bor ekan ma'rufxon bor ekanlar mavzuga aloqador savol bo'lsa bitta ikkita savolga imkon beraylik qani assalomu alaykum va rahmatulloh alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh rahmat ho'p manda bo'lib qoldi bular endi shia bahs haqida degan profil bor edi hozir mani bo'lib qolishdi hmm. sizda turgan bo'lsa ochib yuborsangiz yaxshi bo'lardi ochdik shia bahsi degan assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh ustoz yaxshimisiz charchamang diniy yo'lda qilayotgan xizmatingizni alloh qabul qilsin Amin. Ustoz qurbonda dedingizmi o'sha e, shiya bilan bahsingiz bo'luvdi-ku. Xo'p. O'sha yerda u faqat e, biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam deymiz-ku. Hmm. U nimaga sollallohu ali deb to'xtab qoldi shu? Unaqa degani yo'q. Ularni men men noto'g'ri eshitibmanmi? shunday tuyuldida u sollallohu alayhi va alihi vasallam deydi ular sollallohu alayhi va alihi shu alihi degani oilalari degani shu ahli bayt deydi sahobalarga u salovat aytmaydi ular ho'p boshqa kishiga boramiz ho'p Hop, hop, foydamga qarshi bo'lishyapti degan profilni ochyapman mikrofoningiz bosib gapirasiz birodar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh alaykum assalom va rahmatullohi taala va barakatuh xayriyat abdurab domla siz bilan ulanadigan vaqtdan bo'ladi ekanimizda salomat bo'ling alloh foydali qilsin amin eshitilyaptimi bizni batareykamiz kamda sal tezroq savol bersangiz hop uzilib qolishimiz mumkin domla xullas menda savol men e, ikki uch marta ikki marta uylandim qisqasi e, birinchi e, uylanganimda shu birinchi turmush o'rtog'im oilamga yoqmadi qisqasi yoqmaganda buni hozir issigida yoqib qo'yaver boshqa yaxshirog'i bo'lib qolar uylanib qolarsan deb uni yig'ishtirib qo'yaver dedi endi ko'p ishlar bo'layotgani sabab uni yo'qotdi qisqasi eplab keyin срочно yana boshqasini topishib nima qilishgandi uni ham unga ham uylandim endi u ham yoqmayapti uni ham yo'qotasan deyapti o'shanga o'zim bitta o'g'ilman nima qilsam bo'ladi hozirgi vaziyatda oila masalasiga bizni e, bunaqa e, ya'ni aniq ma'lumot bilmasdan turib yo'qot yoki yasha deyish imkoniyatimiz yo'q oila masalasida u masalani hammasini o'rganib chiqish kerak vaziyatga qaraladi u vaziyatga qarab maslahat qilinadi maslahatdan keyin istihora qilinadi istihoradan keyin qaror qabul qilinadi endi biz bilmasdan bu yerda hozir tanimasdan turib e, bir narsa aytolmaymiz ba'zan ota onani aytganiga kiriladi ba'zan shart emas kirish shariatga muvofiq bo'lsa amal qilinadi shariatga muvofiq bo'lmasa unga to'g'ri tushuntiriladi istihora qilinadi va masalani e, o'sha o'zingizni mahallangizda yaqin e, masjidlarni imomlari bor o'shalar orqali o'rtada mahallani aktivlari bilan hal qilish kerak uylanib bir qizni qo'yib yuboraverish to'g'ri emas o'zi oila masalasi bu jiddiy masala oila e, unaqa o'yinchoq qilavermaslik kerak u sizga turmushga chiqqan qiz ham qaysidir otani qaysidir onani farzandi ular ham baxt saodatini o'ylaydi o'zingizga yoqayotgan bo'lsa o'zingiz uni hal qilishingiz kerak u har masalada ya'ni bu oila masalasi singari e, jiddiy emas boshqa masalalar boshqa jiddiylari ham bor lekin oila jiddiyroq shuning uchun e, shoshilmaslik kerak tushunarlimi tushunarli rahmat salomat bo'ling alloh oson qilsin ishlaringizni nima deysiz Allah işleri izahsan kısın. rahmet Allah razı olsun sizden de Allah. Selamun Hop, musiqa cholg'ulari haqida degan profilda ochyapman. Assalomu alaykum va rahmetullah, Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz yaxshimisiz? Alhamdulillah. alhamdulillah siz bilan gaplashish olloh nasib qildi alloh muvaffaq qilsin ustoz shu savolim shu musiqa chog'lari haqida edi o'zbek milliy musiqa chog'larida e, ta'lim olib uni o'rgatsa bo'ladimi shu dinda joizmi shuni bir ikkita domladan eshitdim e, bittasi joiz dedi bittasi bekorcha narsalar dedi shunga odam ikkilanib qolyaptida bu haqda javob berganmiz musiqa to'g'risida ko'p savol berdik asboblari to'g'risida ham javoblar berdik o'shalardan e, youtubega qidirsangiz chiqadi tafsilot kerak bu yerda ham hozir e, zaryadkamiz kamligiga dolzarb masalalarda bir to'xtalmoqchi edik bu masala ham dolzarb lekin bu haqida javob berganmiz izlab ko'ring ho'p xudo xohlasa adminlarimizga iltimos qilamiz balki topib sizga tashlab berishadi inshaalloh salomat rahmat alloh sog' bo'ling alloh salomat bo'ling duo qilib qo'yasiz alloh xayrli qilsin ho'p ho'p hudaybiya haqida debdilar juda zarur shu shunga beraylik shu kishiga assalomu alaykum ustoz yaxshimisiz alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh <clears throat> anaqangiz uchib qolmasdan sira savol bera qoling ho'p xullas hubaybiy anaqasida hudaybiya vaqtida o'sha anaqa payg'ambar payg'ambarlar tarixini o'qiganimda o'sha yerda yozibdiki xullas e, e, o'sha sulh tuzilayotganda qanaqadir e, qog'ozga hmm. yozilayotganda muhammad sollallohu alayhi vasallam deb yozilgan ekanda keyin uni o'sha qarshi tomondagilar unaqa deb yozmagan agar san payg'ambar deb bilganimizda unaqa deb yozmasdik deb abdulloh ibn muhammad deb yozdirgin deganda keyin payg'ambarimiz o'sha sahobalarga buyurgan xullas ular yozmagan keyin payg'ambarimiz o'zi uchirib e, yozib qo'ygan ekanlar ismini o'tda mhm. e, shunaqa yozilgan ekanda o'shanga hmm. <coughs> biza payg'ambarimiz ummiy sallallohu alayhi vasallam ummiy deb bilganmiz yozishni o'qishni bilmaganlar o'shanga e, savol tug'ildi ho'p bu hudaybiya g'azotida hadrati ali roziyallohu anhu kotib bo'lganlar e, muhammad sollallohu alayhi vasallam emas muhammad rasululloh bilan quraysh e, vakillari o'rtasidagi sulh deb yozganlar shunda e, u tomondan suhayl e, amir ibn suhayl suhayl ibn amir roziyallohu anhu hali mushrik tomonda edilar u kishi aytganlarki muhammad rasululloh ollohning rasuli muhammad degan yozuvni tan olmaymiz degan ollohning rasuli ekanligini tan olganimizda sulhga hojat yo'q u rasulullohni o'chirlaring degan payg'ambarimiz aliga qarab o'chir deganlar yo ollohni rasuli man o'chirmayman degan shunda o'zimga ko'rsat qaysi rasululloh deganlar mana bu deganlar o'zlari o'chirganlar o'zlari yozmaganlar yoz qaytardan deganlar yozganlar abdulloh ibn muhammad emas muhammad ibn abdulloh abdullohning o'g'li muhammad bilan quraysh zodagonlari o'rtasidagi sulh deb tuzganlar payg'ambar alayhissalom o'sha joyda rasululloh yozuvi qaysi ekanligini so'raganlar yozuvni ko'rsatishgan keyin o'shani o'chirtirganlar bu bilan u kishining yozuv chizuvni o'rganmaganliklari chiqadi o'zi keyin e, birodarlar mana shunga o'xshagan narsalarda o'zbekcha bir narsani o'qib o'sha bilan xulosaga shoshilib ketmaslik kerak xuddi siz e, o'sha e, masalani bu joyda so'raganingizga o'xshab to'g'ri ish qilyapsiz so'rash kerak shoshilmaslik kerak chunki xulosalar qarang bitta matnda boshqacha chiqib ketib qoladi matnni noto'g'ri tushunilsa noto'g'ri chiqib ketib qoladi shuning uchun so'rash kerak alloh ajr bersin salomat bo'ling katta rahmat Allah razı olsun. salovat ho'p o'sha taassub haqida bu yerda bizni anaqamiz sal 3 3 foiz qoldi endi 3 kuncha gapirib turamiz taassub haqida mutaassiblik nima desa mutaassiblik birodarlar inson o'zinikini to'g'ri deyish qarshi tarafni noto'g'ri deyish va qarshi tarafni o'ziga ergashlikka, men haqman deyishlikka E, majburlash va bu uchun xohlagan narsasini har doim yomon tomonga burib tushuntirishga tushunishlikka harakat qilish hisoblanadi masalan Oysha onamiz haqlarida munofiqlar Oysha onamizni zinoda aybladi zinokorlikda aybladi munofiqlar shunda oyat nozil bo'ldi munofiqlarning e, nifoq gaplari sindirildi lekin qiziqligini qarang ozgina fursat o'tib hadrati ali roziyallohu anhudan keyin imom hasan imom husayn roziyallohu anhumolardan keyin shia toifasi o'zlari xiyonat qilib o'zlari yana biz ahli baytning tarafdorimiz deb osha onamizni yana qaytadan zinoda ayblagan toifalar chiqdi yana yana ulamolar chiqib ularga ahzob surasida nur surasida nozil bo'lgan oyatlarni dalil qilib ho'y oysha onamiz haqida nozil bo'lgan ba'zilari moriya haqida nozil bo'lgan deydi o'sha hijob oyatlarini zinoda ayblaganga to'rtta guvoh keltirmaganlarni jazolash to'g'risidagi oyatlarni ulamolar isbotlasa yana muddat o'tadida yana yangitdan tuhmat bo'laveradi yana ulamolar javob beradi yana muddat o'tkazishadi javob berganda hammasi in iniga kirib ketadi ilmiy bahsga ahli sunnaning oldiga tushadigan yo'q iniga kirib ketadi keyin yana ozgina muddat o'tgandan keyin javob bergan ulamolar biroz boshqa mavzuga chalg'isa yoki dunyodan o'tsa yana tuhmat oysha onamizga tuhmat qilishaveradi hozir ham aytadiganlar bor buni mustashriqlar islomga aloqasi yo'q dushman bo'lgan kofir bo'lgan jamoalar buni qo'zg'ab yurishadi bu mutaassiblik birodarlar manda bir qiziq hodisa bo'ldida bu hodisani man shaxsiyat sifatida aytmoqchi emasman shaxsiyatimni aytganman har doim ergashadigan shaxsiyat emas bu badan bu jasad foniy biz e, abadiylikka e, dohil qiladigan ilmga ergashishimiz kerak bir paytlar e, ayollar to'g'risida menga savol berishdi ayollar to'g'risida ayollarni ursa bo'ladimi deb radioda muqattadir man aytdim yo'q bo'lmaydi qur'oni karimda urush to'g'risida oyat borda lekin payg'ambar alayhissalom urushni ta'riflaganlar Qur'ondagi ur degan oyatni ushlab olib xotinni urib, sindirib, ko'kartib tashab bo'lmaydi. U noto'g'ri. Payg'ambar alayhissalom g'oyri mubarrah deganlar, ya'ni sindirmaydigan, ko'kartirmaydigan qilish qilib urish kerak. Urush degani bu e, misvak bilan bundoq turtib qo'yishni ham urush deyiladi. Turtish ma'nosida. Degan gapni gapirdim. Shunda hadisni aytib ketar ekanman, ko'kart ko'kartirmaydigan qilib urish kerak. Desam qiziq gap chiqdi. sarkazmga o'xshagan gap chiqdi bo'ldi lekin man aytdim bu degani urush degani emas yaxshi odam urmaydi deb ta'rifni aytib ketdim shu joyni kesib olib lgbt jamoalari ateist guruhlar o'zlaridan gender tengligi tarafdori yasab olgan odamlar rosa harakat qilishdi unga olib borib tashlashdi bunga meni chaqirmagan joyi qolgani yo'q olib borib keyin suhbatni boshidan oxirigacha ko'rsatib berdim mana isbotladim to'g'riligini ya'ni u joyda man xotinlarni urushga targ'ib qilmaganman yolg'on gap bu isbotladi endi qiziqligini qarang yaqinda bircha bittasi e, qo'yibdida ana gapni qarang o'sha gap isbotini topib turib ular tuhmat montaj qilgan gapi isbotlangan endi mana odamni gapini qarang o'shaning uchun man aytyapman kitobga qaytaylik shaxsiyatlarga emas tushunyapsizlarmi biz bugungi kunda shaxsiyatlar bilan qiziqib qolyapmizda xuddi misol uchun kim taniqliroq bo'lsa kim aktyor bo'lsa kim misol uchun balandroq kim misol uchun ha qanaqadir bir e, ani bittasini bittadan bittani aytay endi agar ruxsat bersanglar masalan yo ism aytmayman yo yo ism aytmayman bitta bitta odam chiqdida ayollarni dedi ko'karmaydigan joyga solaverdi dedi aylantirib masala yopilgan masalaning bunday emasligini isbotlaganmiz oldi orqasini ko'rsatganmiz aslida u gap yo'qligini aytganmiz bu bu odam ayollarni ko'kartirmaydigan joyingizga solaver deb aytyapti deyapti gapni qarang mutaassibni gapini qarang solsa bo'ladi deyildi keyin shunaqa deb siz sarkazm bo'ldida dedi qarang shunaqa debsiz desa endi sarkazm bo'ldida deb ketdi deb aylantirib ketdi deyapti mavzuni qarang ya'ni shariatni sarkazm bo'lishiga yo'l qo'yib qo'ygan aholi ana endi nimani topadi shariatni sarkazm bo'lishligiga yo'l qo'yib qo'ygan aholi deyapti bu odam e'tiborsizlik kasaliga uchragan menimcha e'tiborsizlikdan kechasi uxlolmasdan kimga tashlansam ekan bu xalqni ichida kim e'tiborda turibdi hozir deb aylanib o'rgilib <laughs> meni ko'ribdi manga e'tibor kerak emasda nomini ovozdan taniydilar nuri iymon degan bratan <laughs> qiziq joyi bor o'chmay tursa qo'yib beraman sizlarga qarab turinglar ana bu odam tushunadi u aholi ya'ni o'sha sarkazm deb turgan odam orqasidan ergashganlar tushundingizmi u ilmni orqasidan emasda u shaxsiyatlarni orqasidan ergashish mana shunga yo'l qo'ymasligimiz kerak o'shaning uchun man aytyapman <laughs> o'shaning uchun man aytyapman kimsiz siz nuriy iymon kimsiz siz zamonaning oxirgi mushtahidi mutlaqimsiz siz man aytyapman shayton man bilan boshlardi ko'p gapini ana xoyrun minhu derdi man undan yaxshiman deydi xolaqtani minnar meni yaratding san o'tdan uni tuproqdan yaratding degan edi mandan boshlagan edi o'shaning uchun man aytyapman deyapti tamom siz aytsangiz hujjat bo'lsa unda bilmadim bu bir ikkinchidan bu hodisa bu hodisa lgbtlar gender tengligini da'vosi bilan ayollar huquqlari da'vosi bilan bizni ayollarimizni eriga qarshi isyon qilishga chaqiruvchi jamoalar tomonidan montaj qilingan edi nuri iymon o'shalar tomonida turibsiz gap yo'q gazini bosing sizga o'xshagan mana shunaqangi oltita e, orqasi bor odamlarga biz har doim qarshimiz yaxshi yaxshi tomonda yaxshi safda turganingizda yoningizda edik yoningizdamiz har doim lekin olti ketlik qiladigan bo'lsangiz biz sizga aytamizki damingizni oling endi nima deyapti bu <laughs> bu odamga ergashishlikni oldini olishimiz kerak deyapti ha qo'rqib e, bechara uyqusi ham kelmabdi buni keyin nima bo'ldi deng undan qizig'i bor sizga bir narsa ko'rsataman keyin telefon qildim manda telefoni bor man bilan aka uka birodar bu odam endi qarab turing telefon qildim telefonni qarang assalomu alaykum alaykum assalom rahmatulloh qanday aka yaxshimisiz man abrorman aka biz o'ta qilmadimmi kim abror abror rahmat yo'q endi charchamayapsizlarmi aka rahmat xudoga shukur ha bir videongizni tashlab berishuvdi videoda anavi e, xotinlarni ko'karmaydigan joyga urush kerak degan odamga ergashib yuribsizlar degan gaplarni gapiribsiz tinchlikmi nima bo'lyapti aka xotinlarni <laughs> ko'karmaydigan joyga urush kerak degan odamga ergashib yuribsizlar deb videoda gapiribsiz deyman yaxshi eshitilmayapti yaxshi eshitilmayapti boshqatdan telefon qilib yuboring boshqatdan telefon qilib yuboring qarang telefon qilyapman boshqatdan siz so'rayotgan abonent hozir javob bera olmaydi iltimos keyinroq qo'ng'iroq qiling keyinroq qo'ng'iroq qilsangiz ham bu odam endi dumini ushlatmaydi agar sizni ko'rsa bu odam tahoratni buzib qo'yadi degan yangi operatorlar gap gapiradi endi nuri iymon e'tiborsizlik kasaliga mubtalo bo'lib bu yo'l bilan e'tibor topaman demang erkak bo'ling erkak yuzma yuz kelib xohlagan joyingizda mandan so'rasha olardingiz gapingizni man aytayotgan gapni montaj qilib turib o'sha joyini kesib odamlarga tarqatishgan edi va u gapni tepasida man bir qancha malomatlarga uchragan edim o'sha gender tengligini davosidagi bizni millatni ichiga elga targ'ib qilib yurgan odamlar rosa harakat qilgan edi kirmagan joyga ya'ni jo'natmagan joylari qolmagan edi hali u yoqdan hali bu yoqdan hali administratsiyalardan chaqirib olib nima degan bu gap deb so'rashgandi manda videoni qo'yib bergan edim qo'yib bergandan keyin uzr qora aka biz bilmabmiz montaj qilishibdi degan edi nuri iymon shunaqa tut tut bo'lib qolar ekansiz nima qilasiz chiqib olib bu gapni gapirib endi bu yerda boshqa masala bor mana shu suhbatni yonida mubashshir domlamiz o'tiribdilar do'stlar birodarlar meni hayotimga meni shu e, suhbatlarimga e'tibor bersanglar man tegmaganga tegmayman o'zlari odamni g'ashiga tegadi o'zlari shunaqangi pastkashlikka qo'l urishadi javobini eshitishganda shunaqangi pamperslarni to'ldirib qo'yadi qochib ketadi keyin aytishadi abror deydi qattiq gapiradi abror undoq abrorda nima ayb nima nima bitta azon azon tvga chiqib olishdi jonli efirda buni e, e, shantajini qilib o'tirishibdi yonlarida mubashir domla o'tiribdilar man mubashir domlaga yozib yubordim domla man davomini ko'rolmadimda meni bilishimcha davomida siz u nuri iymonga haddini bildirgan bo'lsangiz kerak inshaalloh desam mubashir domladan javob yo'q hali ichinglarda nima bo'lsa yuzinglarga chiqaraveringlar nima qilasizlar menga tirjayib irshayib ehtiyojinglar tushganda iltimos qilib yordam bering yordam bering deb endi holatga qarab bizni ustimizdan orqamizdan xuddi imom husaynni kelib pichoqlagan xat yozgan xoinlarni ishini qilmanglar bizga biz zotan sizlarga suyanmaganmiz shu kungacha inshaalloh bundan keyin ham suyanmaymizda lekin sizlarni nima ish qilib yurganinglarni ko'rib turibmiz biz Allohdan qo'rqinglar. Odamlarni yuzi uchun qilmanglar unaqa. Azon uz, azon, azon TV. Siyosiy maydon bo'lsa, uni siyosiy maydonligini davom ettiringlar. O'tga bir odamni chiqarib olib, uni e, o'zingizlarga ochko qilish uchun odamlarni yuzini o'zingizlarga burish uchun unaqa qilmanglar. Mubashir domla, e, bizga ustozlik tarafingiz borda qilayotgan ishingiz bu noloyiq ish lekin bu man davomini hali ko'rganim yo'q o'zingizdan javob kutib o'tiribman lekin javob bermayapsizki Telegramingizni qarayotganingiz ham yo'q sizga salom berib videoni tashladim ovoz tashlab qo'ydim va alaykum assalom deyapsiz javob bermayapsiz xatimni ko'rmayapsiz bir munosabat bildirib qo'ying chiqib nima qilasiz xiyonat qilingan montaj qilingan gapni gapirayotgan odamni oldida o'tiribsiz siz ham javobgarsiz bunda u yerda boshlovchi ham javobgar Biz yo'q odam emasmizki, yo'q odam emasmiz. Qani shu masalada men bilan yuzma-yuz kelsinchi, qani jonli bir muloqot qilaylikchi. Qilaylikchi, men ayollarni ko'karmaydigan joyga ur degan ekanman, mumkinman. Eh, becharalar. Ta'assub haqida birodarlar, shaxsiyat haqida emas gap. Ta'assubning e, kir yuzi mana shu yuz. kir yuzi kerak bo'lgan paytida iltimos qilishadi shu odamlar hammasi iltimos qilgan manda hamma xatlari turibdi man u iltimoslari shariatga muvofiq bir ahli ilmni himoya qilish bobidan bo'lsa man har doim o'zimni e, maydonga otganman ko'rsatganman ya'ni harakatimni qilganman din uchun bo'lgandan keyin islom ummatiga xizmatmi shu ulamolarni himoya qilish kerak bu bizni bular iltimos qilmasa ham vazifamiz bo'lib kelgan shu kungacha endi vaziyatga qarashyaptida man rasmiy doiralardan chiqib ketdimda o'zim rasmiy doiralarda emasman endi buni xohlagandek gapirsak bo'laveradi nuriymon aka erkak bo'lish kerak inson erkak bo'lish kerak dunyoga erkak bo'lib jins emas erkak shuni yaxshi biling erkaklik jins emas u sifat u tushunarlimi qancha qancha alfonslar bor erkaklik jinsi bor o'zi xotinni qo'lida yashaydi bunaqa xotin tabiat bo'lmaslik kerak erkak odam ochiqcha gaplashishi kerak shunaqa bizni gapimiz qattiqroq bizni gapimizda qilich bor qalqoning bo'lmasa tur birodarlar barchalarga tashakkur bugungi suhbatimizni shu joyda yakunlaymiz bu suhbatni kengroq tarqalishiga xizmat qilsa qo'shsanglar mamnun bo'lamiz chunki yuzlar ochilishi kerak bir insonning qalbidagi sir uning umri mobaynida yashamaydi chiqadi tashqariga basharalar ochiladi bizni yonimizda yurib mana shu manfaatlardan shu xurshid degan e, sharafsiz shunaqangi manfaat paydo bo'lgan paytida shundoq uch yuz sakson gradus o'zgarib o'zini bo'yniga k raqamini olib ketdi man yuzga aytdim san kelsan dedim qaytib kelmadidan dedi bo'pti deb ketdi uchtata joyga uchrayapti ekan uchragan odamlari bilan qo'shilib kelsin qo'rqadigan joyimiz yo'q nimaga haq masalasi bor payg'ambar alayhissalotu vassalomning oldilariga bir kishi kelganda rasululloh aytdilar savol berdi yo allohni rasuli meni cho'ntagimda pulim bor bir kishi pulimni olib qo'ymoqchi nima qilay dedilar berma dedilar u meni majburlab olmoqchi urush dedilar agar o'ldirib qo'ysachi meni shahid bo'lasan dedilar agar man o'ldirib qo'ysamchi g'oziy bo'lasan dedilar haq masalasi haq birovning haqqi masalasi bu masalada bu masalada qo'rqadigan joyimiz yo'q haqli bo'lganimizdan keyin tikka yuramiz nohaq bo'lganimizda bo'ynimizni egardik nohaq bo'lganimizda haqqimiz bor alloh subhanahu va taolo bu yo'lda nohaq tarafni olishlikdan bizni asrasin haq bo'lganimizdan keyin qaytish yo'q qo'rqish yo'q yana qaytib aytib qo'yay ko'zim ko'rib turgan narsadan qo'rqmayman man bu dunyoda umr bir marta berilishligiga iymonim komil shu umrni erkak sifati bilan o'tkazishlikka Allohdan yordam so'rayman pul deganda mansab deganda maqom deganda dumini likillatib yuboradiganlarni ko'rish naqadar biz uchun baxt voy dumini likillatayotganlar davom etlaring sanlarni dumlaringni bir biriga bog'lab qo'yamiz shunaqa alloh taolo bizlarni haq yo'lda qadamlarimizni sobit qilsin bu ummatni ichidagi mutaassiblik taassub dinga bo'lgan shariatga bo'lgan e, ya'ni eng katta xiyonatlardan hisoblanadi bu xiyonatlarga birodarlar qo'shilib qolmaylik haq yo'lda yelkadosh turmoqchi bo'lgan birodarlarimizga dunyoda ham oxiratda ham jannatda ham Allohning salomi bo'lsin سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته